आज मैले तपाईँहरूलाई चेक रिपब्लिकमा रहेका कम्पनीहरूले भ्याकेन्सीहरू कहाँ दिन्छन् र ती भ्याकेन्सीहरू आफूले चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने र त्यो भ्याकेन्सीमा आफूलाई पाएको पर्ने जब कसरी खोज्ने र आफूले कसरी एप्लाई गर्ने र वर्क पर्मिट कसरी निकाल्ने त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई मैले पूर्ण रूपमा जानकारी दिनेछु म तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा पनि लिएर जानेछु त्यहाँबाट तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाउन छु त्यो तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले वर्क पर्मिट हात पार्न सक्नुहुन्छ त्यसैले पनि भिडियो तपाईँले अन्तिम समय हेर्नुहोला ताकि तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी होस् नमस्ते म उत्सव गौतम स्वागत छ तपाईँहरूलाई भिडियोमा भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकनमा खिच्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने अरू भिडियोहरू नछुटोस् तपाईँहरूलाई मैले अब कम्प्युटरको स्क्रिनमा लिएर जान्छु तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले चेक रिपब्लिकमा रहेका भ्याकेन्सीहरू पत्ता लगाउनको लागि तपाईँहरू आफ्नो कम्प्युटरको तपाईँहरू जुनसुकै तपाईँले ब्राउजर चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले म्याकबुक मैले चलाउँछु तपाईँहरूले विन्डोजको कम्प्युटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो वेब ब्राउजरमा जानुहोला त्यहाँ गएर तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गुगलमा गएर तपाईँहरूले उराद प्राचे मैले यहाँ पहिला नै चाहिँ खोजेको हुनाले तपाईँहरूले उरात प्राचे भनेर टाइप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई यहाँ एउटा स्क्रिन आउँछ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उरात प्राचे सिआर र यसको वेबसाइट रहेको छ डब्लु डब्लु डब्लु डट उरात प्राचे डट सिजेट यसरी तपाईँले डाइरेक्ट रूपमा डब्लु डब्लु डब्लु डट उरात प्राचे डट सिजेट गरेर पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ म त्यसमा तपाईँहरूलाई म लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु र मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ उरात प्राचेमा गएर क्लिक गरेँ त्यस पछाडि यहाँनिर अब चेक भाषामा आउँछ तपाईँहरूको यो चेक रिपब्लिकको तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको कम्पनीहरूले भ्याकेन्सी दिने मेन स्थान भएको हुनाले मेन ठाउँ भएको हुनाले यहाँ तपाईँहरूको चेक भाषामा हुन्छ यदि तपाईँहरूले गुगल क्रोमबाट चलाउनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ गरेको जसरी र तपाईँहरूलाई यहाँनिर अर्को एउटा अप्सन पनि रहेको छ यो चेक भाषामा छ तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा पनि तपाईँले गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूको यो इङ्ग्लिसमा आउँछ अब तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ employment foreign employment matter EURES employment agency इम्प्लो employment for EU citizen work for foreigners हो तपाईँहरूले वर्क फर फरेनर्समा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूको यहाँ एउटा अप्सन आउँछ तपाईँहरूको vacancy for EU ES Swiss citizen and their family members blah भनेर लेखेको छ तपाईँले आफूले पूर्ण रूपमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ foreigners for foreigners non EU citizen can search for job for in चेक रिपब्लिक भनेको छ तपाईँहरूले जो non EU non EU citizen अर्थात् युरोपियन युनियनभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूले जबको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ अब यहाँ तपाईँहरूको भ्याकेन्सी सर्च यहाँ तपाईँले कम्प्युटरको स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ भ्याकेन्सी सर्चमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ मैले भिडियो बारम्बार बनाउने गरेको छु तपाईँले प्रोसेस आफै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफूले प्रोसेस गर्नको लागि मैले सहयोग गर्ने हो त्यसैले तपाईँले भ्याकेन्सी सर्चमा गएर क्लिक गर्नुहोला भ्याकेन्सी सर्चमा गएर क्लिक गरे पछाडि यहाँ तपाईँहरूको एकछिन अब समय लाग्छ तपाईँहरूको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार तपाईँहरूको सर्च फर भ्याकेन्सिज भनेको छ यहाँ उरा त्राचे सिआर तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ सर्च फर भ्याकेन्सिज भनेर भनेको छ तपाईँहरूले अब यहाँनिर धेरै कुराहरू अरू कुराहरू छन् यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ पहिले अटोमेटिकल्ली तपाईँहरूको केही भ्याकेन्सीहरू पनि आएको छ जस यहाँ तपाईँहरूले धेरै अब नयाँ नयाँ भ्याकेन्सीहरू यहाँ हरेक दिन हालिरहेका हुन्छन् यसमा हाले पछाडि मात्रै यहाँबाट तपाईँहरूले ज जसले भ्याकेन्सीको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ अर्थात् लिनुपर्ने हुन्छ त्यो जबको क्याटेगोरी अनुसार यदि तपाईँहरू सुइटेबल हुनुभयो भने अब तपाईँले यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने for the employee card holders भनेर होइन तपाईँहरूको इम्प्लोइमेन्ट कार्ड पाउनको लागि पनि तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले जुन चेक रिपब्लिकमा आउनुहुन्छ तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट कार्ड पाउनुहुन्छ त्यसैले तपाईँले अब यहाँनिर आएर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिनेछु जस्तो तपाईँलाई एउटा मानिलिउँ तपाईँले कुक कुकको रूपमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खोज्नु पऱ्यो यदि यदि तपाईँहरूसँग कुकको सिप छ अथवा तपाईँले खाना बनाउनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि अथवा कुन चाहिँ खुजिनेको खाना बनाउनुहुन्छ त्यसको सम्बन्धी पनि तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गरेर तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको यहाँ कुक भनेर आइसके पछाडि यहाँ बेकरी पास्टरी कुक सरी पिसेन्ट्री मेकर सब तपाईँले कुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला यहाँ तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ cook five one two zero one लेखेको छ मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ अब त्यस पछाडि मैले सर्च गरेँ तपाईँले अरू चाहिँ विभिन्न तपाईँको जस्तो चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर यावत कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर मैले अब गएर सर्च गरेँ अब यहाँ सर्च गरे पछाडि तपाईँको धेरै कुराहरू देखिन्छ जस्तो चाहिँ कुखरी चाहिँ टोलाडी एसआरओ बाट चाहिँ यो चाहिँ कुखरीको लागि चाहिँ विज्ञापन अथवा चाहिँ भ्याकेन्सी भएको थियो त्यसैले तपाईँहरूले जस्तो यहाँनिर चाहिँ दिएको छ वर्क प्लेसका नाम स्टी सोबोडबी स्टो ब्रनोमा र ब्रनोमा सिटीमा रहेको छ यो कम्पनी जुन मिनिमम लेभल अफ एजुकेसन स्त्रेनी उद्वर्ने तपाईँको अब सामान्य जानकारीका कुराहरू छन् जस्तो तपाईँको यहाँनिर चाहिँ फ्रम तेह्र हजार तिन सय पचास टु सत्र हजार चाहिँ एकाउन्ट पर मन्थ जस्तो चाहिँ तेह्र हजार तिन सय पचास मिनिमम स्यालेरी हो र देखि सत्र हजार सात सय सत्र हजार चाहिँ एकाउन्ट पर मन्थ हुने भनेर छ यो तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले अरू कुनै पनि वेबसाइटमा गएर गरे सर्च अथवा विज्ञापन सम्बन्धी सर्च गर्नभन्दा यो वेबसाइटमा यहाँ भएका कुराहरू तपाईँहरूको रियल विज्ञापन हुनेछ यो तपाईँहरूको अफिसियल वेबसाइट हो त्यसैले यहाँ भएका विज्ञापनहरूलाई तपाईँहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटा कुनैमा जानेछु जस्तो यो तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी ट्रेड एसआरओ भनेको छ लुम्बिनी ट्रेड एसआरओमा म गएँ त्यहाँ मोर इन्फर्मेसनमा गएर क्लिक गरेँ एकछिन अलिकति समय लाग्छ त्यस पछाडि त्यो भ्याकेन्सीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लुम्बिनी ट्रेड एसआरओ आइडी दिएको छ अब होइन मैले भनिहालेँ यहाँ जस्तो चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ एभाइलेबल भ्याकेन्सी एउटा टाइम अफ इम्प्लोइमेन्ट अठार पाँच तिस यो पुरानो भ्याकेन्सी रहेछ तपाईँहरूले नयाँ भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नुहोला नयाँ भ्याकेन्सीमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँहरूको सेलेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ र यसका अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँहरूको जसले जो अनर हो जो कम्पनीको अनर हो उनीहरूले सम्पूर्ण कुराहरू राखेको हुन्छ राख्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो required skill shift rotating shift भनेको छ होइन जस्तो foreigner has employment card has फरेनरलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने र इम्प्लोइ कार्ड पनि दिने भन्ने कुरा जस्तो यहाँनिर चाहिँ अधिकारी चित्रबहादुर हुनुहुँदो रहेछ उहाँको लोमिनेटेड एसआरओ भन्ने कम्पनी रहेछ उहाँको फोन नम्बर पनि दिएको छ यहाँ तपाईँहरूले यसलाई तपाईँहरूले आफूलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ सेन्ड बाई इमेल आफ्नो इमेल आफू लाई जानकारीको लागि तपाईँले आफ्नो इमेलमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो भ्याकेन्सी अनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूको फोन नम्बर पनि दिएको छ त्यसरी तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको वर्क पर्मिट पाउने सम्भावना बढी हुन्छ म अब फेरि ब्याक गएँ बुक्समा छोडेर म सफ्टवेयर यदि तपाईँहरू जो सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ software and application developers analysis भनेको छ दुई सय एकाउन्नवटा ब्यालेन्स भ्याकेन्सी रहेछ software and application developers and analysis not elsewhere classified कुनै पनि क्लासिफाई नगरेको सफ्टवेयर एनालाइसिस अब यो सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन डेभलपर्स भनेको छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब मानिलिउँ एक्सनको लागि चाहिँ हेल्पर भनेर गरौँ कस के कस्तो अप्सनहरू आउने रहेछ हामीहरू हेर्न सक्छौँ जस्तो अब मैले एकछिन अब समय लाग्छ तपाईँले यहाँनिर जुन एउटा अब यो वेबसाइटको ट्राफिकको आधारमा तपाईँहरूको चाहिँ उयोहरू हुन्छ जस्तो चाहिँ cleaners and helpers offices hotels and other establish भनेको अब ल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो तपाईँ पन्ध्र हजार दुई सयदेखि अठार हजार चाहिँ एकाउन्ट महिनाको दिने भनेर गरेको रहेछ पन्ध्र हजार दुई सयदेखि ए पन्ध्र हजार दुई सय चाहिँ एकाउन्ट दिने भनेको चाहिँ जस्तो म यसमा चाहिँ फोनिक्स गोल्ड एएस भन्ने कुरा यहाँ तपाईँको मोर इन्फर्मेसन गएर क्लिक गरेँ मैले अब एकछिन समय लाग्छ तपाईँहरूको यो भ्याकेन्सी तपाईँको चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी रहेछ अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पेत्रा एलिनेसको रेजिस्ट्रेसन नम्बर मारियन्सका भन्ने ठाउँमा यो कार्लोबी भ्यारी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो पोस्ट खुलेको रहेछ वेज स्प्रेड रहेछ नम्बर अफ भ्याकेन्सी एउटा टाइम अफ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरी एक तारिकदेखि सुरु हुने गरी भनेर भनेको छ minimum level of education no education labour ल रिलेस रिलेसनसिप फुल टाइम इम्प्लोइमेन्ट अब घन्टाको हप्तामा कति घन्टा भनेर यहाँनिर खुल्याएको छ सिर्फ फ्लेक्जिबल फ्लेक्जिबल वर्किङ आवर्स भनेको छ सुइटेबल फर ग्रेजुएट्स पिडब्लु PWD with a maximum degree of inability healthy person invalidity to healthy person जस्तो यो एकोमोडेसनहरूले प्रोभाइड गर्ने तपाईँहरूको अरू केही पनि कुराहरू जस्तो यो रिक्वायर्ड स्किल्स भनेर भनेको छैन फरेनर हेयर्स यहाँ तपाईँले जस्तो यो चाहिँ फ्रान्तिस सेक सेन्टेन्सकी भन्ने रहेछ उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इमेल छ होइन उहाँले तपाईँलाई इमेल लेख्नुहोला अथवा यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट द इम्प्लोयरमा गएर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको यसरी तपाईँले इम्प्लोयरसँग डाइरेक्ट रूपमा कन्ट्याक्ट गरेर आफूसँग राम्रो किसिमको सिबीहरू छ सिबीहरू बनाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो सिबीलाई तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बरहरू एभाइलेबल भएको अवस्थामा नभए इमेलबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँहरूको चेक रिपब्लिक आउनको लागि तपाईँहरू यदि चेक रिपब्लिकमा कामको खोजीमा हुनुहुन्छ काममा आउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ देखाइएका भ्याकेन्सीहरू तपाईँहरूको पूर्णतया लिगल हुन्छन् तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको लेबर अफिसको वेबसाइट हो उरात फ्रा चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले ढुक्क भएर ती कम्पनीहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त अरू धेरै अप्सनहरू छन् जस्तो मैले अहिले भर्खर अब cleaning clean cleaners and helpers in offices भनेर देखाएँ यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ अन्य कुनै जस्तो चाहिँ ड्राइभिङका कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँले ड्राइभरको रूपमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको प्याकिङका कुराहरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा जस्तो तपाईँहरू कार अथवा अटोमोबाइल्स जस्तो यो मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने त्यसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँको धेरै भ्याकेन्सीहरू हुन्छ मैले अहिले भर्खरै पनि तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा तपाईँलाई डेमो देखाएँ एउटा तपाईँको चाहिँ तपाईँ कुकको रूपमा अर्को तपाईँको क्लिनर्स एन्ड हेल्पर्सको रूपमा देखाएँ र यसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई एउटा राम्रो खालको चाहिँ सिबी बनाउनु होला र अहिले तपाईँले वर्क पर्मिटको लागि तपाईँले एप्लाई गर्दै गर्नुहोला चेक एम्बेसी खुलिएको छैन चेक रिपब्लिकमा नयाँ कामदार आउनुको लागि खुलेको छैन तर भोलिको दिनमा स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि एम्बेसी पनि खुल्छ र तपाईँहरूले अहिले कम्पनीहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्कमा रहनुभयो भने वर्क पर्मिट निकाल्ने वातावरण अथवा तपाईँ सुइटेबल मान्छेलाई कम्पनीले एउटा चाहिँ होल्डमा राखिरहन्छ र तपाईँहरूको वर्क पर्मिटका प्रोसेसहरू पनि अगाडि बढ्छन् छन् त्यसैले तपाईँहरूले कन्ट्याक्टहरू गर्दै गर्नुहोला जस्तो तपाईँको यहाँनिर चाहिँ डेट अफ पब्लिसिङ छ रेफरेन्स नम्बरको आधारमा यिनीहरू तपाईँहरूले यसरी तपाईँहरूले आफूले खोल्न खोज्न सक्नुहुन्छ कामहरू चेक रिपब्लिकमा कसरी तपाईँहरूले वर्क पर्मिट निकाल्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै सान्दर्भिक हुनेछ सान्दर्भिक हुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु अनि केही कुराहरू जान्न बुझ्न परेमा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो यदि राम्रो लागेमा सेयर गर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँले सेयर गर्नुभयो भनेदेखि अरू कोही थाहा नभएको मान्छेलाई पनि यो यसको बारेमा जानकारी हुन्छ मलाई थाहा भयो अरूलाई मैले थाहा भएन अरूले पनि एप्लाई गर्छन् भन्ने खालको सोचाइ त राख्नुहोला सबैजनालाई आफ्नो विभिन्न तपाईँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ म धेरै खुसी हुनेछु तपाईँले यदि भिडियो सेयर गर्नुभयो भने र तपाईँहरूले पक्कै पनि यहाँ भ्याकेन्सीको आधारमा तपाईँहरूले चेक रिपब्लिकबाट वर्क पर्मिट निकालेर तपाईँहरू एमबिसीमा गएर एप्लाई गरेर भोलिको दिनमा चेक रिपब्लिक आउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास लिएको छु म यति भन्ने लिएर आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु अर्को भिडियोमा यसैसँग सम्बन्धित अरू जानकारीहरू पनि लिएर आउनेछु म जस्तो चाहिँ यो तपाईँको कम्पनी कसरी चेक गर्ने तपाईँको विज्ञापनहरू जस्तो यो वर्क पर्मिटहरू ठिक छ कि छैनन् अथवा कम्पनी फेक हो कि होइन ती कुराहरू पनि कसरी चेक गर्ने म तपाईँलाई जानकारी लिएर आउनेछु र इम्प्लोयरलाई अथवा कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने ती कुराहरूको पनि म जानकारी लिएर आउनेछु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको भिडियो यति नै नमस्ते